43% од населението во Македонија заработува под 200 евра месечна нето плата. Доколку земеме предвид дека за задоволување на основните потреби на едно 4 члено семејство во текот на месецот потребни се 32.000 денари, во тој случај овој износ не е доволен за да се постигне еден квалитетен животен стандард.